Да, то есть вот моменты сами по себе. Раз, раз. То есть вот смотрите, вы, торо... вы немножко торопитесь. Вот пошел удар, раз ушел, раз ушел, перекрылся. Видишь, уходит. Загруз. Прошел. Все. Раз движение. Хоп. Вы стремитесь к тому, что вот он, вот он порех пошел, вот ушел. То есть я стремлюсь к тому, чтобы уйти вот этой линии постоянно раз, не мешая ему. Ведь очень сложно, когда рука в таком положении, второй рукой что-то ударить. То есть вот он, уже второй, надо балансировать. А здесь как раз и получается двумя руками. Вот раскрыл, раскрыл, весь прошел. это. Поэтому спокойные работы. Раз уже не. По селезенке ударил меня, сложил, пошел. Ладно.